दौड़ना सिर्फ किसी रेस या मैराथन जीतने के लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि ज़रूरी है आपकी अच्छी सेहत के लिए यही कारण है कि एकेडमी ऑफ इंदौर मैराथन द्वारा साल भर शहर में चार हिस्सों में फ्री ट्रेनिंग कैंप चलाता है नेहरू स्टेडियम दशहरा मैदान अटल खेल संकुल और मलार आश्रम में चलने वाले इन कैंपस में साल भर ट्रेनर्स लोगों को सही तरीके से दौड़ने की तकनीक सिखाते हैं इसी तरह के कैंप देवास और महू में भी चलते हैं इन्हीं कैंपस की खासियत यह है कि यहाँ आकर आप सिर्फ दौड़ना ही नहीं सीखते बल्कि यहाँ आपको फिज़िकल साथ ही मेंटल फिटनेस पाने के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स भी दिए जाते हैं इन कैंपस में रनिंग के अलावा गेम्स और योग भी होता है तीन फरवरी को आप आइएगा तो आप देखिएगा कि किस तरीके से ये पार्टिसिपेट करते हैं और जो ट्रेनर्स हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे जो कि ट्रेनिंग कैम्प चलाते हैं